Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, bayan na temprano, anitong tanan. Nagkonsult ang puwertong prinsesa ay masayang-masaya na nakikita na ngayon pa lang nasisipuno na natin at sa 17.3 Ironman at Yes, ang inaugural race very successful. Nakikita na po namin sa lakas ng suporta ng mga kababayan natin, sa lakas ng nakita na excitement ng mga athletes natin. Nakikita namin na magiging successful ito and we're looking forward na next year natin dito na naman tayo and maybe we'll expect more triathletes and more spectators to come